हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी का और बैंक निफ्टी का डेली बेसिस पे करेंगे हम अब देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है निफ्टी में मेरे हिसाब से देखें तो अभी एक वन डे के चार्ट पे वन डे के चार्ट पे बुलिस फ्लैग एंड पोल का पैटर्न बन रहा है बी फ्लैग एंड पोल का पैटर्न बन रहा है ये ये फ्लैग बन रहा है और ये पोल है देखते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम पे क्या होता है वन आवर के टाइम फ्रेम पे चलते टाइम फ्रेम पे चलते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखेंगे पहले अभी तो निफ्टी के लिए सपोर्ट का काम कर रहा है ये और ये ये जोन है अगर मंडे को मार्केट खुलती है और ये जोन को ब्रेक करती है तो सीधा सपोर्ट मिलेगा निफ्टी को ये 16,456 ये सपोर्ट सीधा मिलेगा निफ्टी को और यहाँ से अगर बाउंस करती है तो ये सपोर्ट का काम करेगा और यहाँ से यहाँ तक बाउंस दे सकता है निफ्टी अभी तो निफ्टी एक रेजिस्टेंस पे काम कर रहा है ये फिबुनाची का लेवल है 16,800 से 16,600 तक हंड्रेड तक फिबुनाची का लेवल है जब तक ये ब्रेक नहीं होता अपसाइड पे 800 तब तक हम अपसाइड के लिए ट्रेड नहीं लेंगे अभी देखते हैं बैंक निफ्टी पाँच मिनट के चार्ट पे भी निफ्टी को देख लेते हैं wait a minute